padali ste na tu stranu. Sada ćete probati suprotno, znači iskoračit ćete jednom nogom, a onda ćete da postavite ruke kao da hoćete da padnete preko druge strane, što i treba da uradite. Znači, odavde iskoračite, Postavite, znači kako bih ovako postavio ruke, ovo ovako i ovo ovako i glavu ovamo. Sada ruke postavljam ovako, ovako i glava tamo. Pri čemu kad budem e, padao u vazduhu moram da promenim noge. I dođemo do ove pozicije u drugu formu trugu. Znači još jednom. Iskoračite. Stanete kontra. Pa i bolje. Hajde, e, bez e, druge ruke, znači koristit ću samo jednu ruku, okrenete se ovako, na jednu stranu i onda ovako. E, da ne koristite ovaj deo ruke, znači stavit ćete ruke ovako i treba padnete sa ove strane, znači na lakat ili sa ove strane Nemojte da zabodete lakat u pod, da ne biste iščašili sebi e, ranu. Znači, odavde ovako. Ajde, bez korišćenja ruku, znači odavde ovako. Znači, dočekujete se na ove delove iza rane. Ajde, ajde.